Et voilà special salutation à tous mes fans vous qui nous suivez de partout sur votre emission canal de star presentee par moi meme Naomi Musai cable mère merci na bino nionso boza branche derrière la camera je vois Chrislo vale mobala muindu oyo asimbaka bilia Naomi Musai air force one cable mère merci na ba boss na ngai balobi PHDIongo PHDIongo heritier kaleba mon boss merci na bino nionso madame Ricia la femme logitime la femme du patron total respect na madame Ornella maman na eeh maman na jolie na ikukumu famille ikukumu mobimba na leke boza vraiment branche bozala branche famille musayi bozala vraiment branche bo s'abonner na HD King TV bokozala dessus te. Invite na ngai ya lelo nayambeli bino lisusu pour la troisième fois Ritz Adia la star un contre cent. Nayebi que esali vraiment mua mikolo bomonaka ye sur na site te mais lelo toyambi ye raison ya ba video oyo ezolekana na internet tozomona biso nionso toyebi te soki ebandaki ndenge nini vraiment bozala branche bokoyoka histoire bien ndenge mambo oyo nionso ebandaki. Adia bonjour. Bonjour Naomi Musai. Ozo mona ba fan na yo oyo ba sepelaka na yo et puis bazo continuer toujours ko sepela na yo. Merci na bino ba fan na nga bo lela nga ya degat un contre un sans ye yo malgre ba rumeur eh nzambe na ngai nga moko naza ya presente je suis la pour repondre po na kitisa pe motema ba fan na nga na yebi ke boza toujours ebele na sima na nga ata bazo luka bako tikala ko zua ngai te. po nayebi que je suis bien protege par la grace de notre seigneur sauveur Jesus Christ de Nazareth et puis deuxiemement pona bino ba fan nanga boza juste la na sima nanga pona ko tindika nga na kendaka toujours liboso et non kozonga sima merci. Voilà merci beaucoup merci beaucoup vraiment Adia la star incontressant nayebi te soki ba surnomer yo ba kombo ebele ebele ebele ebele olobi toujours oza na Grace ya Jesus Christ, meka un peu koyebisa biso po otangi kombo ya Seigneur donc ye batiaka ye na maomba mabe te donc zala vraiment franc po emission ekotalama partout na monde entier bato oyo bayebi Adia la star bato oyo bamoni ba video wana baza na posa bayoka explication vrai donc toko kete tozui mutu moko boye loba ebanda ye nde nini sans pour autant to contacter yo moko donc yo moko oza mieux place ya oyebisa biso verite oza mieux place ya kokitisa mitema ya ba fan na yo betela biso histoire c'etait comment ebandaki ndenge nini ti tokoma komona ba video ezo circuler na reseaux sociaux. Bonjour euh merci euh maman musayi euh na sengi bolanda bo s'abonner massivement na HD HD constitue TV. Aza ki avec star incompetent naye awa justement pona ko repondre nanu na invitation opesaki nga pona ko devoiler verite na nga raison na ngai bon eza vie hein na seki makasi bon nga neza naza na nga très alaise presque na yebi ke eloko wana eza yango ya nga te na yebi ke eloko wana eza ngai te. Je vous sure je vous rassure que ce pas moi le corps eza ngai te corps na ngai yango na lekaka hein na sans tabou bomonaka corps na ngai je suis propre bomonaka banyaka na ngai bomonaka bo comparer bozwa sans tabou bozwa ba video ya sans tabou bozwa pe video wana oyo aza na yango ko comparer comme ça reponse bo yebisa nga si reellement bo yebisa nga mais po na jure eza nga te deuxièmement hum na seki le gars asali na ye bi mobali na nga kombo na ye na yebi te pe otangela biso kombo na ye po ekomi na niveau nini ekoma ti na niveau oyo donc aza na moni obandi introduction mobali na nga donc na pesa yo parole. Eh, il s'appelle Junior, mobali na ngai. Mobali na ngai tozalaka na ye, tozalaki na ye pardon, tozalaka na ye topase ba temps ebele na ye. Tu vois, ti nabimi. Wana mpenza azalaki mobali na ngai, tobanda ovivre na ye. Junior mais tellement nayoki ko comprendre que aza aventurier azo mema nga na ba bino moko bo comprendre kaka que oyo amema nga na ba aventure pourtant nga naza na posa mutu moko atia nga à l'aise ndenge pe nazwi mutu na nga lelo oyo bomoni ah eza epa na ngai oyo andimi kofutela nga ndako ya 350 dollars aza awa na kati ya lemba te ya momiso Namonaki aza aventurier. Esala pe mobali na nga bien te bo vuana tellement ayebi nga mwasi na ye. Yango akitiaki motema aza très à l'aise nga pe naza très à l'aise. Azalaki aventurier vraiment. Abanda omema nga na vie moko ya loyenge bar boite bar boite. Tellement nga naza maman ya mwana nazoluka pe vie na nga lobi lobi ezala na mboka mutu moko ya bien. Six mois et demi to vivre na ye. Ye na moni aza na ye aventurier nde temps toyoka wana ake na ye azongi ntango akomi kuna mpo olobi naloba verite mm. na oloba verite na bato oyo basali jeu wana baza eh, parmi euh, bafille ya centre naosanga bakomi na bino mpo nabanga bino deja te mm. po ba mukisi wana ba Sarah wana ba kokaka ngai te amona po aya ye moko boye amona kaka ke na koka ye te a dur fa leka epa mutu moko soki fa leka epa mutu moko deja tosolola na ye yango na comprenaki jeu na bango aleki epa mutu wana ta junior aleki epa na ye ona otindelo mbongo osindele video na repondre ye naza na ba preuve na ngai omoni ndenge yo osali reputation na ngai Non nango po ba message nioso ya WhatsApp oyo azo luka eh, to sala emission ya sexy nga na Mouski. Non nango ba voice. Non nango nayebisi ye non ngai na bango deja nafingaka bango naona bango klanga verite nayebisi ye nafingaka bango deja na créer mwa rando moko ya nga na bango alors aucun jour nayebisi ye c'est moi c'est mien nakota mabele ke nasala emission nasala ya video nga na moska eloko nga nayebisaki yango nasaki aucun jour nakotikalaka kosala na moski te tokokutanaka mpe te Soki tokuta aloba boye tofinga aloba na na mission nini mais boye aucun jour po pa asengaka ba pardon junior asengaka ba pardon chose kaka mayele nga bi te kosimba te nayebisi kuna kati nga eloko na kati nga yebisi soki olingi bongo benga aluka ba songa ici po sava sava na yo kasi osalela nga yo moko Abakili yo na tuna 1000 dollars ye tellement tozalaka dejà na ye. Ah, yo ozwa plus que ye. Aboyaka. Tellement ba meki ko salir reputation que tosala video ya biso mibale bakoki te. Yango baleki ya travers ya batu po basali reputation na nga. Nalingi te. Ba fan na ngai. Nayebi ke boza ebele bolingaka aya un contre sans ngai. Naza prete na samba et puis yeba yo moski moso moski ngai na tia ba mbongo na ngai nyonso en jeu donc ce que eza moski eza jeu ya moski nde mutu asali boye po ba ba bakitisa yo tellement ozalaki oza na buzz makasi eza jeu na ye Po toloba nini po mutu dejà abengi ngai nako benga ye moi nini nako za pe jeu ya tolo allo eh na ndimi naya kosala ba video na musika oyoka weeh na mutisa nga mawa moni banda video eleki a bloque nga je nao tinda ye ba message a bloque nga po dejà asali elo moko boye nga pe deja nao a bloque nga base bango balingi bakitisa nga base esimba te Aleki nanu à travers un mosquee. Bayokani bango na bango. Tellement nga nazalaka nga moko na lingaka nga ba bakela so buzoba te que tokotetaka tosala te. Yango bayokani bango na bango. Ba fille à Satan. Ba fille à Satan. Ba nani mosquee kaka ye moko to mosquee mosquee omoni nga de mosquee neza boye na kati ya aza conscience ni sala. Omoni nzambe asala omwe elongi na kokosa. Mais nga moko mosusu na faki conscience ni sala. Mwasi toza basi toza ba basi. Nde nzambe akela nde nde nzambe akela fana na me conscience misala raison ke nabengaka motu moko mpo ngai asala video ngai nakanza misimbaka te mosimbi te oleki ka travers bosala montage elongi na ngai moni elongi nandimi eza ya ngai napesi mpe sikoyo devoir na bato bauta video wana bozwa video ya santa mo botalaka mingi na santa mo bozwa video wana bokompare yango soki Corps eza ya ngai nga atie na nga na lobi na nga elongo te mais na tiki siko bio nde bosala nini bose justifier soki vraiment eza nga mais toyoki deja ke avant ntango bavideo oyo epanzanaki mais kaka bafille na bino ya sans tabou kosala ba sans tabou bango nde moto bakomi kolobaloba batie na bagroupe ke batindelaki o 50 dollar donc avant yo oloba deya likambo ya 50 dollar onga deja nayebi ete ezalaki 50 dollar Sikoyo pourquoi eza kaka ke po chretiaka bango to boza ba guerre mususu donc ce que mobali wana junior wana azalaki pe aza pe mobali ya musky aza pe mobali ya ba nayebi te est ce que o comprend eza likambo nini eza likambo ya sexe naye na fini bango ngai na fini bango na fini nini baoyokana te Mamu moto asimbi sans tapis na youtube eza mabe incompressible ezosala bango mitema pasi bakomi koluka mwa bilo mwa boye baje la trape mpo nga nakanga nakangami te oyo eza moni oyo eza troisième fois na juri bino première fois moski aluki atindi moto à travers états-unis tokutana ngai na ye na boyi na ngai Deuxième fois baleki balekaki vraiment mosika alekaki ke nini adia na posa kutana adia po ntango tokutana aloba nini bolobaki nini adia afingaka ngai oyo naza na ye nde troisième fois baluki na cameraman ya montu ngai ngai naoloba na rapela yango bino ya mosu Mais baobi likambu wana nde toyoki ke Rando ebandaki ke epa ya emission moko leka tosalaka na mwana mungala je pense Dona Dora osalaka na ye tellement ofingaka ye ofingi Gusta ofingi Sarah esalaki bango tellement bien te yango nde toyoka ba rumeur ke source ya likambu ebandaka na emission wana Dora avant ba monter mission avant ba ba ba kotisa ngo na site ye dejà abenga de ma masta mais que tala kutu petit mo awa fingi fingi bino ayokisi bango ba emission wana yango nde moto esalaka que basala basala eloko wana kasi mo comprendre nga afinga moto te nga nde naleki boye so otuni nga nkombo moto moko nayebi te ye nandima ye kaka nga na ondima te teke nayebi yo te atuna ngai eske oyebi sara nabi nayebi te oyebi monayebi ete nayebi na ngai ete siko nandima na nga kaka wana nde kofinga mpona moto ya polémique te ngai nde kolakisa naye kodevoile secret ya santa Bango ba banda obebisa sans tabou. Nga naye kobongisa sans tabou. Eloko pasi na motema yango wana. Mais sikoyo sango oyo tango ekomi epai ya mobali na yo afutelo ndaku oyo esalaki ye nde nini? Na lelaki nanu premièrement ko discuter ezanga nango te mais Corps wana eza ya ngai te, ngai aza accepte bongo te. Soki ezalaki sans tabou na ngai nalongola bino na kati ya bilamba comme ça bo to se justifier bien. Po ngai alingaka bongo te. Esukisi ngai motema motema naza na ba raison na ngai. Nana mtima à l'aise. Omoni bini? Boluka yango nde bora omoni nde botie video boluka ba video boluka botikala ozanga te pibes na nga ekitaka te tanke naza envie tanke na ndimi santa bino tikala kokita te omoni nini bozaka na se ntango boluka ole boya boswani na nga bino soko boluka esuki bebisi na nga tobebisa sikoyo Mais eza na ba journaliste mususu ya sans tabou ba lobi que eza nango coop na yo osala yango banda kala mususu atindeli yo mbongo moi yo otuna ye allo video 50 otekaka video 50 100 dollars Kasi po nini te ba bimisa nionso? Eza facile. Eh ata ba video otindaka yango oyo. Oyebisi moko po na. Po na sala yango. Nana mwana nga. Bo ba ba ndumba. Ba lokuta bango ba bala bala. Mais nga na utaki pa mama biso na ndako. Alobi clairement naza maitresse ya sexualite oyo akokaka mobali na ye te nga nalakisa ndenge ya kokoka c'est tout mabala mosusu ekufa lokola mwasi akokaka makambo ya mbetu te nga naye olakisa ndenge pokama bolingo na yo pokama mobali na yo osala bosala yango nga na ndima te Naza diplome 2015 na ecole wapi saint Augustin primaire so oke dosa adia bayebi nga na sisa na commercial administrative na na mwana nga aza 4 ans abandi maternel abandi classe eh mpo nalakisa bino sikoyo tokenda moko moko nga na obimisa papier yo mpe bimisa papier nga na obimisa bogar na nga mwana ngai atanga yo mpe bimisa mwana nga na obimisa nyonso ya nga Video oyo na sala sans tabou bozwa video yana botia boye bino nionso koloba nga na loba solo mate. Voilà merci merci vraiment tolandi histoire nionso vraiment nayebi pe ke bato na bandako ba comprendre okoloba message nini na ba fan na yo mpona miti operdre ba fan wana toloba yango tokobomba te misusu baozalaka pour yo bato balingaka yo ntango bamona video wana eblesaki bango ngana na ba message ebele Batu misusu lance message na ba fan na yo oyo ba lingaka ko mingi malgre baza blesse na ba video oyo ba comprendre dejà histoire nionso ndenge ezalaki pesa message epuis na batu oyo nionso bao linga ba salaka ba mamba boye sort na ngo ezala Hum, na perdre ba fan te nga pourtant nde ba fan nde baluki na moi ba fan mpe nga andimi yo merci na bino baluki nde baza couche babengi babengi nga Komeka esuki. Pona bino ba fan na nga bozalaka toujours connecte, toujours suivi, bolandaka nga ka age na bino nga yo. Nakosala nionso oyo bino bosenga nasala. Po nayebi ndenge nini ya koswana na ba fan, nayebi ndenge nini bokoki koleka entre bino na ngai. Eza yango ngai te. Ngai elongi na ngai nakozwa mais nzoto a reussir te eloko kaka ya oyo a monter eyebanaka eyebanaka oyo wana na succès yango na succès yango eza nzoto na nga te naza propasi na kati mpo na message ya suka mpo euh, nalakisa bango ke baza kaka na se euh, je vous assure bientôt la bana ya goma Batu ya Goma, nao nyata Goma, nao nyata Goma le 25, nao nyata Goma, nao tambola Goma, Bukavu, Uranda et eh, Bujumbura. Nao za wana po na bino, eh, juste wana moto a soutenir nga makasi eza eh, eh, maison ya production Zodiac Musique. Zodiac Musique moto ayamba ngai wana bozala ebele ebele makasi ndenge na zala a ndenge pe na zala kuna pona ba fan na nga bozala toujours suivi na HD constitutive bo s'abonner makasi po à la prochaine to kanga moyibi wana to kanga ndoki wana nga na okangi na maboko ngai na okangi awa comme ça tozala biso mibale totala siko face à face teme yo oluka ngai na bande moko okoka te na otikeli mpe mokosu na abengisa eyaka toleka na émission lobanga mpe naloba mpo makambo mpe sila eh, mpo ngai na parent boye tua nabangaka nano te akelanga mokolo nzambe akelanga mokolo akelaka nano mpe mokolo akelanga donc ngai na rando toya bandeko Ngai na banga eza te. Alors yo mutu olingi osalir reputation na nga o echoue la première si oluki su ya deuxième oko echoue kaka keba na muninga no te. Voilà merci merci beaucoup ena pasi na mawa batu ya boye vraiment eh nayebi te soki ozalaka na mitema muana ya batu abandi kaka carrière na ye mbala moko bokomi obimisa ba biloko ya boye Mais en tata nga pe na moni yango eza dejà buzz eh hit age ya la star et contre ça na minute oyo bao lobela lobela ye ya degat merci na bino nioso bo s'abonner massivement na HD consulting TV papy ekukumu monsieur le livre balobi le dollar vivant eh, wana penza camarade ya Shay Miguel Jim le Dortaro na kati ya Angola wana vraiment eza ye merci na bino nioso famille ekukumu mobimba Jolina ekukumu BH4 Tobi bana lemba toa na pasi na motema tobungisi ya biso Rudy eh bedezo merci na bino nionso bozala vraiment branche na HD consulting TV bo s'abonner massivement quant à moi dejà nao tika bino vraiment eh merci na bino nionso bye bye bye